सदानंद झा तीसरी टुकड़ी जो है हमारी गृह रक्षा वाहिनी की जीवा कमान संभाल रहे हैं देशवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री महोदय का वाहन मुख्यमंत्री और जागो नया सवेरा हुआ है ये बदल अब तेरा हुआ है करो और सम्मान की भावना से ओट पोट खड़े हैं ये जवान हर ओर देश के प्रति समर्पण का भाव जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें फल प्रदान कर रहा है आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है सुंदर है जग में सबसे नाम भी नारा है वो देश हमारा है वो देश हमारा है जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है वो देश हमारा है वो देश हमारा है और माननीय मंत्री महोदय का वहां मुख्यमंत्री